mtazamaji wa Star TV, karibu katika kipindi cha The Big Agenda kutoka hapa makao makuu ya nchi Dodoma, na kwa niaba tu ya mtangazaji kiongozi na mwandamizi, tunaweza kusema hivyo, wa kipindi hiki Alois Nyanda. Leo hii utakuwa na mimi Brian Moses kwa ajili ya kukuletea mambo mbalimbali mbali ambayo yamejiri hususan katika swala zima la nishati mbadala. Tumezoea bwana Alois Nyanda amekuwa akijikita katika masuala mazima ya siasa, utawala bora lakini pia masuala ya uchumi. Hii leo mimi hapa kutoka hapa makao makuu ya nchi jijini Dodoma nitakuletea swala zima la mjadala wa kitaifa ambao unatarajiwa kufanyika Novemba mbili, Novemba moja na mbili hapa nchini na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan akitarajiwa kuwa mgeni katika mjadala huo wa kitaifa kuhusu swala zima la nishati safi ya kupikia. Na studioni katika kuliangazia hilo tuko na katibu mkuu wizara ya nishati na usi mwingine ni mhandisi Felix Chesmi Mrama ambaye ataweza kutupa sasa mtazamo ama mipango ambayo imekuwa ikifanywa na wizara hiyo ya nishati chini ya waziri ambaye amepewa dhamana ya kusimamia katika swala hilo la nishati, kwa maana Mheshimiwa January Makamba, ili kuhakikisha kwamba Watanzania wanakuwa wanapata nishati bora na si bora nishati. Atatueleza mengi kwa sababu yeye pia ni mzoefu katika eneo hili kwa wale ambao wanamfahamu. Mwandishi, karibu sana katika kipindi chetu cha The Big Agenda. Asante sana. Habari za nishati kwa mnaendeleaje, hasa katika kuhakikisha kwamba tunachakata nishati na kuwapelekea wananchi? Uh, nishati ya tujambo, tuko tayari kufanya jukumu hili la kuhakikisha wananchi wetu wana nishati ya uhakika, nishati ya kutosha na ya kueleweka. Hmm, pengine kabla hatujaenda kwenye mjadala wetu ambao umetukutanisha hapa hii leo, Mtanzania ambaye anatusikiliza katika mikoa yote hapa nchini, lakini pengine majirani huko wanaweza kuona kwamba tuna nishati ya uhakika wakaja kuwekeza. Hali ya nishati ikoje hapa nchini? Uh, asante sana. E, kwanza kabisa kabla sija sijaelezea hali ya nishati ikoje hapa nchini, labda nitoe maelezo kidogo. Hmm, karibu sana. E, unajua kwa miaka mingi watu wanapozungumza juu ya nishati mm. wamekuwa na mtazamo kwamba nishati ni umeme mm. na wakati mwingine hata wizara yenyewe ya nishati watu wanaitazama kama ni wizara ya umeme mm. TANESCO. Aha. Mm. Lakini ukweli ni kwamba nishati ni dhana pana na inajumuisha vitu vingi. Mfano hapa ukizungumza nishati unazungumza umeme huo, lakini pia unazungumza mafuta unazungumza gesi asilia, unazungumza gesi ya kupikia eh, unazungumza nishati ya kupikia nyinginezo, kwa maana ya mkaa, kuni, zote ni nishati, ila tofauti hapa tunazungumza nishati hiyo ni safi, ni bora au ni nishati yenye athari. Sasa hiyo hiyo ndio ndio dhana yenyewe ya nishati. Upande wa pili e, nchini hapa hali ya nishati inaendelea kuimarika mm. E, tukiangalia huko nyuma tulikotoka na sasa hivi hali inaendelea kuwa bora mm. E, nishati ya umeme kama mnavyoona hali inaendelea kuimarika na miradi mikubwa kama hiyo ya bwawa la Nyerere na miradi mingine mm. inaendelea kutekelezwa. Sasa hivi tunafikiria pia kuwa na miradi ya nishati jadidifu kwa wingi mm. Kwa hali ya nishati itaendelea kuimarika, lakini hali ya mafuta pamoja na gharama kuwa juu kiasi mm lakini eh, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais mm. Samia Suluhu Hassan amewezesha kuishusha ile bei kwa kuweka ruzuku ili kuweza kuwasaidia wananchi, na hali ya mafuta nchini si mbaya mm. Eh, hatuna eh, ishu ya wananchi kuweka foleni kwa ajili ya kupata mafuta na mipango mingine inaendelea kwenye gesi asilia na kadhalika na, na leo hii sasa mm. tumekuja kuzungumza habari ya nishati ya kupikia mm. ka, ka, kabla tujaenda huko pengine mtanzania kuna maeneo ambayo yalikuwa yanaonekana yana, yana, yana kama ni mikorofi sana hivi karibuni tumeshuhudia mheshimiwa rais katika ziara yake ya kigoma kule akizima majenereta pengine bado kuna maeneo ambayo ni korofi kama ilivyokuwa Kigoma, kutokana na pamoja na kwamba kazi kubwa imekuwa ikifanyika kupitia bajeti ambayo imekuwa ikitengwa na Bunge. E, kwanza kabisa e, nielezee kwamba ni ni sera ya, ya, ya nchi kupitia sera yake ya nishati kwamba tufike mahali nchi iwe na nishati ya uhakika mm. tuwe na nishati ya bei nafuu na kuzima majenereta ni sehemu ya mkakati huo mm. wa kuona kwamba nchi inaweza kuwa na nishati ya uhakika mm. lakini pia ya bei nafuu. Kwa hiyo kilichofanyika kule Kigoma ni kwamba baada ya kukamilika kwa miradi mikubwa ya uzalishaji umeme na usafirishaji mm. Sasa umeme umefika katika maeneo ambayo tangu uhuru yalikuwa hayajawahi kuwa na nishati ya grid mm. E, utaona tumekamilisha kituo cha Geita kwa sababu hiyo maeneo ya Geita sasa wana umeme wa uhakika mm. Tumekamilisha kituo cha Nyakanazi mm. Kwa sababu hiyo e, maeneo ya Ngara hawana lazima tena ya, kuzali, ya kuzalisha umeme kwa majenereta. Maeneo ya Biharamulo hawana ulazima tena wa kuzalisha umeme kwa kutumia majenereta, pamoja na Nyakanazi penyewe e, vivyo hivyo hawalazimiki tena kutembeza majenereta yale. Sasa hii haikuishia tu katika maeneo niliyoyataja, lakini tumejenga laini ya kilovolt 32 kutoka Nyakanazi kwenda Kakonko e, Kibondo, Kasulu na hatimaye Kigoma. Mm. E, nia yetu ni kuhakikisha kwamba watu wa Kigoma ambao kama nilivyosema tangu uhuru mm. walikuwa hawajawahi kuwa na umeme wa gridi ya taifa mm. sasa wana umeme wa gridi ya taifa mm. tunachokifanya ni nini sasa baada ya kupeleka umeme ule kule ni kuweka mifumo ya usambazaji vizuri ili umeme ule uweze kuwa na ubora unaotakiwa mm lakini gridi imefika Kigoma mm. na naomba kwa sababu umenileta hela Kigoma nigusie kidogo e, unajua kuna msemo wa Kiingereza unasema he who loves eh, last loves most mm. sasa kuna kuna matatizo ambayo Kigoma imekuwa ikiexperience kwa miaka mingi, lakini e, sasa Kigoma itapata umeme kutoka kwenye vyanzo vingi. Pata umeme kutoka Jakanazi wa 33 kV kama ambavyo anasema umeshafika, lakini kuna mradi mkubwa huko pale Kigoma unatekelezwa sasa wa kilovolt 400 ambao ni msongo mkubwa kabisa nchini. Makandarasi wako kazini wanajenga hiyo. Tatu, watapata umeme kutokea Mpanda wa kilovolt 400 pia kituo cha kuzalisha umeme Malagarasi kinajengwa na chenyewe kitaingiza umeme mkoa wa Kigoma, na tano watapata umeme kutokea Tabora kupitia Urambo. Kwa hiyo Kigoma itakuwa tajiri wa umeme mm, umeme wa uhakika wa uhakika, maana si bora umeme tu kidogo umekata kidogo umekata, na hicho ndo malalamiko mengi sana ya Watanzania katika baadhi ya maeneo. Tunakoenda huko sasa mm. Kigoma itakuwa ni kitovu cha umeme wa uhakika nchini mm. na ndio maana tunafikiria kutokea Kigoma tunaweza kupeleka umeme DRC Congo, tunaweza kupeleka umeme Burundi na nchi nyingine jirani ambazo ziko karibu na Kigoma mm. Mheshimiwa, bila shaka Watanzania watakuwa wamekupata vizuri kabisa kwa maelezo yao. Tuje kwenye swala zima sasa la nishati safi ya kupikia. Kwa nini ajenda hii imekuwa na msukumo mkubwa sana kwa sasa hivi? Kipi ambacho mmekibaini? Kwa sababu tunajua tatizo hili la, la, la masuala ya nishati limekuwa likileta athari kubwa sana kwa Tanzania. Kwa nini ajenda hii imekuwa na msukumo mkubwa sana hivi sasa? Kwanza kabisa eh, naomba ujue kwamba ajenda hii imekuwepo miaka mingi mm. Lakini kama ulivyosema ni swala la msukumo kuliongezea uzito mm. E, labda nikufahamishe tu kwamba kwenye bajeti yetu ya mwaka huu 2022 2023 mm Miongoni mwa vipaumbele vya Wizara ya Nishati ni pamoja na eneo la nishati ya kupikia. Mm. Kwa hiyo tunachokifanya sasa ni kufanyia kazi bajeti ya wizara ya mwaka huu mm. na kama mtakuwa mnakumbuka, waziri wa nishati alifanya ziara mikoani mm. na katika ziara yake, miongoni mwa maeneo ambayo aliapa msisitizo kwenye ziara ile ilikuwa ni eneo la nishati ya kupikia. Kwa hiyo sababu ya kwanza ni utekelezaji wa bajeti ya Wizara ya Nishati ya mwaka 22 23. Lakini sababu ya pili ni athari kubwa ambayo e, watumiaji wa nishati wanaipata kwa sababu ya aina ya nishati wanazotumia kupikia mm. Na niseme tumechelewa kulitazama swala hili kwa uzito wake. Nishati ya kuni na mkaa ambayo kwa kiasi kikubwa sana imekuwa ikitumika e, sio vijijini tu mm. hata mijini mm. imekuwa na athari nyingi katika maisha ya watu, katika mazingira na hata kwenye uchumi wa nchi. Nitafafanua kwenye afya kitaalam inaonekana kwamba e, Watanzania wa, wa wanapopika au watu wanapopika mm. na kuvuta ule moshi, ule moshi una sumu nyingi ndani yake. Sasa mm. ile sumu inaweza isikuue au isikuathiri pale pale, ikachukua muda kidogo, ikachukua muda unavyoendelea ukaja kupata athari baadaye. Sasa kwa, kwa maana hiyo kwenye eneo la afya ni jambo muhimu sana kuliangalia mm. Lakini kwenye eneo la eh, mazingira Angalia idadi ya miti inayokatwa kila siku, kila wiki, kila mwezi, kila mwaka kwa ajili ya kupata nishati ya kupikia mm. ni kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo ukitaka kuaddress swala la mazingira huwezi kuacha kugusa eh, kwenye nishati ya kupikia. Njoo kwenye misitu, angalia kiasi cha misitu inayokatwa kila mwaka bila kuwa e, kuwa replaced kiasi kikubwa sana. And then unatoka kwenye misitu unakuja kwenye eneo la maji. Ukishakata misitu, misitu unaathiri vyanzo vya maji ya kunywa. Lakini ukitoka hapo unakuja kwenye elimu tunapozungumza juu ya kuni na mkaa e, vijana wadogo hasa vijana wa kike pamoja na kina mama wanatumia muda mwingi sana kwenda kutafuta kuni za kupikia, na wakati mwingine watoto wanakosa shule ili watafute kuni za kupikia. Kwa hiyo inaathiri hata elimu za wasichana. E, unatoka pale unakuja sasa kwenye eneo e, la uchumi. Ukishakuwa na hizi athari nyingine zote ndizozitaja mm bila shaka kuna namna uchumi unaathirika. Muda wa kuzalisha pale ambapo kina mama wangefanya shughuli za uzalishaji wanatumia muda ule kwenda kutafuta kuni. Kwa hiyo ukitazama kwa ujumla, unaona kwamba swala la nishati ya kupikia ni swala mtambuka na lina athari zinazogusa kwenye nyanja nyingi. Ndio mm. maana tunafikiria huu ni wakati mwafaka kuligusia, lakini niseme kitu kimoja ambacho e, Watanzania watanielewa haraka. Kwenye miaka ya tisini na miaka ya elfu mbili hapa Tanzania tulikuwa na e, changamoto kubwa sana ya mauaji ya wakinamama wazee hasa katika mikoa e, ya kanda ya ziwa mm, watu wanashikana uchawi uh -huh. mm, na e, walichokuwa wanaangalia kipimo ilikuwa ni macho mekundu mm. Kama ikionekana macho yako ni mekundu, wewe unaambiwa ni uchawi mm unapigwa, unauawa, au wanakuja usiku wanakuvamia hivyo. Lakini ukweli ni kwamba wale wakina mama zetu wale macho yao yalikuwa mekundu kwa sababu ya aina ya nishati walizokuwa wanapikia, ndivyo utafiti ulivyoonyesha. Walikuwa wanatumia kuni, mkaa, vinyesi vya wanyama. Sasa ule moshi ule, athari yake mojawapo ni kuathiri macho, na kwa sababu ni mzee, hana uwezo wa kutumia teknolojia nyingine basi anaonekana huyu bila shaka ni mchawi. Mm. Kwa hiyo watu wengi wameuawa na kupoteza maisha kwa sababu tu ya nishati ya kupikia. Mm. Uelewa, uelewa. Mm. So sio jambo dogo. Na baadaye unakuja kukuta tunapozungumza afya, athari ya afya inakwenda kwenye magonjwa ya kupumua, mm. mfumo wa kupumua, kwenye kifua kikuu, inakwenda kwenye magonjwa kama ya hata ya saratani wakati mwingine eh, na kadhalika. Kwa hiyo eh, kuna athari nyingi za kiafya, za kijamii eh, za kiuchumi, za kimazingira ambazo zinatokana na aina ya nishati tunayotumia. Na kwa taarifa yako tu eh, sasa hivi nishati hii ya tunaita tungamotaka mm. Eh, yani Kiingereza biomass tungamotaka eh, ambayo Kiingereza take ni biomass <laughs> biomass. Kwa hiyo hapo unazungumza hiyo kuni, mkaa na vitu vinavyofanana mm inachangia karibu asilimia tano ya nishati yote inayotumika nchini. Hmm. Kwa hiyo we ukiona umeme wote tunaotumia, mafuta, magari, gesi na kadhalika ni asilimia tano tu mm. Lakini asilimia tano hivi iko kwenye kuni, mkaa na vitu vinavyofanana hivi. Hmm. Ndio mm. maana ni muhimu kulizungumza jambo hili sasa mm. Na mtazamaji wa Star TV, kipindi hewani ni The Agenda, na huyu ambaye tunazungumza naye hii leo ni Mheshimiwa Katibu Mkuu Wizara ya Nishati, usingi mwingine ni Mhandisi Felchesmi Mramba, tukiangazia swala zima la mjadala wa kitaifa kuhusiana na swala la nishati ya kupikia, nishati safi ya kupikia ambayo inatarajiwa kufanyika kwa maana ya kongamano hilo la nishati safi ya kupikia linatarajiwa kufanyika Novemba moja na Novemba mbili na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan akitarajiwa kushiriki katika zoezi hilo na kuendesha baadhi ya mijadala. Na kwa taarifa yako tu mtazamaji, unaweza kushiriki ama kujiandikisha kushiriki katika kongamano hilo kwa kutumia anwani ya www.creamcooking.co.tz, lakini pia unaweza kupiga simu namba 0800 75 02 sifuri tatu. Namba hiyo unaweza kupiga bure kabisa ukaweza kupata maelekezo namna ya kushiriki katika kongamano hilo ama mjadala huo wa kitaifa ambao unatarajiwa kufanyika Novemba moja na Novemba mbili. Mheshimiwa Katibu Mkuu, umeeleza mengi, hebu tuambie sasa, unajua Tanzania tu wazuri sana wa kuwa na sheria lakini pia sera sera zinatambua nini na sheria zetu kuhusiana na swala hili la nishati safi ya kupikia ili tuweze kwenda pamoja Yeah. Uh, um, sera ya nishati ya mwaka 2015 mm. imeweka vizuri sana juu ya e, umuhimu wa kuwa na nishati safi ya kupikia mm. na sera ile inazungumza umuhimu wa uh, kuondokana na matumizi ya kuni na mkaa mm. na kuanza kutumia nishati safi na nishati bora ya kupikia lakini sera ile pia inazungumza juu ya majiko sanifu mm. ya kupikia. Sasa najua kwamba hata tunapozungumza hapa inaweze, inawezekana ndani ya muda fulani tusiweze kabisa kuondokana na matumizi ya kuni na mkaa mm. lakini tutaweza kupunguza na hata tutaweza kuja na majiko sanifu ambayo yanatumia mkaa kidogo, mm. yanatumia kuni kidogo mm. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo mtajikuta kwamba mmepunguza kwa kiasi kubwa ile athari tunayoizungumza. Mm. Kwa hiyo sera iko vizuri sana, imeeleza ni kitu gani kinatakiwa kufanya. Lakini mnashirikiana vipi sasa na taasisi ama wizara nyingine? Kwa sababu tunajua pamoja na kwamba nyinyi mmepewa dhamana ya kusimamia kwa maana swala zima la nishati, tunajua ipo ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira taasisi hizi lakini pia wadau wa maendeleo mnashirikiana vipi hasa katika kuhakikisha kwamba tunafika pale tunapopataka kama nchi katika swala zima la nishati safi ya kupikia? Ya, kwanza ni niseme tu kwamba unapogusa e, jambo kubwa kama hili mm. E, kwa kweli huwezi kuligusa peke yako ukafanikiwa mm. hapo mm. Ni lazima e, tufanye kazi na watu wengine mm. Na katika hili tunafanya kazi kwa karibu sana na namba moja wizara nyingine mm. E, nimezungumza hapa sera ya nishati inasema nini hmm. Lakini ziko sera nyingine ambazo ziko chini ya, ya sekta nyingine na zenyewe zinazungumza jambo hili hmm. Kwa mfano iko sera ya misitu e, iko sera ya mazingira e, zote hizi zinazungumza juu ya swala hili hmm. Sasa wizara kama wizara ya misitu, hmm. wizara ya mazingira chini ya ofisi ya makamu wa rais hmm wizara ya eh, mali asili na utalii mm. eh, unakuja kwenye wizara ya maji eh, zote hizi kuna namna ambavyo tunafanya nazo kazi kwa karibu sana hmm. katika kuhakikisha kwamba jambo hili linaweza kufanikiwa. Hmm. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu eh, nilitaja pia mwanzo wizara ya afya mm. eh, athari inayotokana na aina ya nishati ya kupikia inayotumika ni mtambuka, mm. inagusa sekta nyingi mm. na inakwenda kuanguka chini ya wizara nyingine. Mm. Kwa hiyo tusipofanya kazi na wizara zile, itakuwa vigumu sana wizara yetu moja kuweza kufikia malengo na mafanikio tunayotarajia. Sasa si wizara tu, lakini pia hapa kuna suala la eh, sekta binafsi. Kwa mfano, kuna baadhi ya taasisi za binafsi ambazo zimejikita kwenye eneo la kuja na teknolojia, kuja na e, kuwezesha na kuhamasisha matumizi ya e, nishati bora ya kupikia. Kwa mfano, kuna taasisi kama tarehe ambao e, wamekuja pia na usanifu wa aina ya majiko yanayoweza kutumika vizuri vijijini. Kuna taasisi kama Haki Madini ambao wanafanya kazi kubwa sana katika eneo hili. Pia kuna taasisi kama e, Tatedo ambao wao wamejikita kwenye teknolojia mbalimbali za kupikia na na nishati mbadala mm. Lakini kuna washirika wa maendeleo e, kwa mfano sasa hivi tuna mradi tunafanya na e, e, Jumuiya ya Ulaya ambao wametenga takriban e, euro milioni 17 kwa ajili ya uhamasishaji mm. wa matumizi ya nishati bora ya kupikia. Sasa hizi zote ni juhudi ambazo zinafanywa na serikali, watu binafsi, wizara na taasisi mbalimbali. Mm. Kwa hiyo kwa ushirikiano huu ambao umeanza kujitokeza, tunaamini kwamba tutafika mahali ambapo swala la nishati ya kupikia litaweza kupata jawabu. Mm. Na labda niongezee kitu kimoja ambacho nadhani ni muhimu sana. Mm. Kwa wale ambao mmekuwa mnafuatilia e, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amekuwa analizungumza jambo la kumtua ndoo mama kichwani mm. eh, na ni jambo ambalo ameliweka kama kipaumbele mm. cha kuhakikisha kwamba ana eh, anawapatia kina mama wa vijijini mm. tatizo la maji na maeneo ya vijijini uh -huh. mm. lakini tunamshukuru sana kwamba katika jambo hili la nishati ya kupikia pia mm. ameamua eh, kulitatua jambo hili kwa kina mama wa eh, wa vijijini na sio kina mama tu mm. jambo la kupikia ni jambo letu sote kwa hiyo kitendo cha yeye kushiriki kwenye mjadala huu mm. ni kuonesha wazi kwamba swala la nishati ya kupikia mm. ni swala linalomgusa mm. yeah. Pengine Mheshimiwa Katibu Mkuu, tuambie sasa labda mipango yenu kama wizara, hasa katika kuhakikisha kwamba tunadhibiti matumizi ya kuni na mkaa. Tunajua kuna mikoa ambayo ni kinara, Dar es Salaam huko kila mtaa mkaa unauzwa. Mikakati yenu sasa kama wizara ama mipango yenu ili kuhakikisha kwamba tunadhibiti Umezungumzia mnashirikiana na, na, na taasisi nyingine, wizara zingine na wadau wa maendeleo. Nyinyi kama watu ambao wamepewa dhamana kusimamia wizara ya nishati mm. mikakati yenu ni ipi hasa, ili Watanzania wajue kwamba pamoja na kwamba wanasimamia nishati, lakini kuna upande ambao pia wanasimamia nishati bora na si bora nishati? mm. Uh, asante sana. Tuna mikakati mingi ambayo uh, tunaifanyia kazi e, na yote haya ni katika kuhakikisha kwamba tunafikia lengo mm. E, umesema vizuri sana, umeitaja Dar es Salaam mm. Unafahamu tunapozungumza juu ya e, nishati bora ya kupikia mara nyingi e, akili za watu huwa zinakimbia vijijini mm. Watu wanafikiria vijijini kwamba watu wao ndio wanapika kuliko <laughs> wengine watu wa vijijini ndio watu wanaotumia nishati mba, mbaya mm. Lakini ukweli ni kwamba e, imeonyesha kwamba majiji makubwa hasa Dar es Salaam ndiyo yanayoongoza kwa matumizi ya mkaa. Zaidi ya asilimia hamsini ya mkaa wote hmm. unaotumika nchini unatumika katika jiji la Dar es Salaam. Hmm. Kwa ina maana ukitaka kutatua swala la nishati ya kupikia huwezi kuiepuka kui Dar es Salaam. Dar es Salaam ndio kinara, ndio kinara, na huenda ndio sababu tumefikiri kwamba e, mjadala huu tuufanyie Dar es Salaam. Mm. Sasa kuna baadhi ya mambo tunafikiria pale Dar es Salaam, tumeanza ku kusensitize kuhamasisha mm. juu ya matumizi ya gesi asilia mm. kwenye kupikia mm. na e, sasa hivi utaona taasisi yetu ya TPDC mm. miongoni mwa vitu wanavyovifanya sasa hivi kwa nguvu kubwa ni kusambaza miundombinu ya gesi kwenye maeneo mbalimbali mm. Wamesambaza sasa Mikocheni, e, Sinza, chuo kikuu cha Dar es Salaam mm. E, wanaelekea Mbezi Beach na tumeona kwamba spidi yao inaweza isitoshe. Sasa tunaalika sekta binafsi mm. ziweze kuja na kushiriki katika zoezi hili, tusambaze gesi ya asili mm. itumike kwenye kupikia. Ndivyo nchi nyingi duniani zinavyofanya mm. Ulaya kwa kiasi kikubwa sana e, gesi na, e, eh, nini nishati inayotumika kupikia ni gesi asilia mm. Kwa hiyo tunadhani hilo ni jambo linalowezekana, tutachukua e, juhudi na muda kidogo mm. Lakini ni jambo linalowezekana mm. Eneo la pili ni juu ya matumizi ya gesi ya mitungi mm. Gesi ya mitungi LPG mm. Tunadhani kwamba e, kiasi ambacho LPG imetumika ni kidogo hadi sasa. Tuna uwezo wa kuongeza wigo wa matumizi ya LPG mijini na vijijini. Mm. E, hivi majuzi kama nilivyosema, waziri alikuwa anapita anajaribu kuhamasisha matumizi ya gesi ya mitungi mm. hata kwa wakina mama lishe mm. kina baba lishe mikoani kule. Yote hii ni kujaribu kuwa, kufanya bidii upande wetu kuwahamasisha watu, na labda jambo moja ambalo ningependa pia Watanzania walifahamu. Kuna dhana kwamba mkaa au kuni ni rahisi zaidi kuliko gesi mm. ya kupikia mm. na hiyo ndio dhana imetawala sana Ehe. Mm. Lakini ukweli sivyo. Tafiti zilizofanyika zimeonyesha kwamba e, gharama ya kuni au mkaa inaonekana ndogo kwa sababu tu ile mtumiaji anatumia kidogo kidogo mm. Lakini angekuwa ananunua mkaa wa kumpeleka mpaka mwezi mzima, angegundua gharama yake iko juu kuliko gesi, na ndio maana tunahamasisha kwamba watu wajifunze pia kutumia e, vyanzo vingine vya nishati ya kupikia. Sasa sambamba na hilo, kwenye mikoa ambayo hili bomba la gesi limepita hasa Lindi na Mtwara, tumepeleka mradi maalum wa kusambaza kwa mabomba gesi asilia ili wananchi wa kule vijijini katika mikoa hii waanze kupikia kwa kutumia gesi asilia. Lakini katika hili mheshimiwa, samani kidogo, katika hili kasi yake ikoje? Maana lilishazungumzwa sana miaka ya nyuma hapo kwamba tunakoenda Watanzania watakuwa wanafungua gesi kama wanafungua maji kwenye bomba. <laughs> Yes, uh, umeuliza uh, swali zuri. Kasi yake ikoje? Hmm. Uh, kasi yake inategemea mambo kadhaa. Hmm. Jambo la kwanza, kasi yake inategemea elimu kuna wananchi wengi ambao wamepitiwa na mabomba haya ya gesi, lakini aidha kwa kukosa elimu au vipi, hawachangamkii hawa ile fursa. Hmm. Kwa hiyo hatua ya kwanza kabisa ni lazima tuwaelimishe watu juu ya moja, umuhimu au e, ubora wa nishati hii, hmm. unafuu wake kwa nini waitumie nishati hii mm. na usalama wake. Wakati mwingine watu wana hofu tu kwamba ah, inalipuka bwana, hmm. lakini ukweli ni kwamba e, chance e, nafasi ya gesi ile kulipuka mm -hmm. ni ndogo zaidi kuliko mkaa kulipuka, sio rahisi mm -hmm. Lakini jambo la pili ni e, swala la, la, la wananchi kudhani kwamba ni gari mm. kwamba bwana hii ni kitu cha gharama. Na jambo la tatu sasa ambalo nafikiri hilo ndio muhimu upande wetu mm. ni usambazaji e, na gharama zake. Ni lazima tusambaze ile gesi iweze kuwafikia wananchi ili waweze kuitumia, maana hata kama ninahitaji kutumia gesi mm. kama haijanifikia siwezi kuitumia mm. Kwa hiyo ndio juhudi ambayo tunaifanya sasa, na kama nilivyosema awali, tunafikiri kuishirikisha sekta binafsi katika hili mm. ni muhimu sana mm. ili tuweze kwenda kasi zaidi kwa Dar es Salaam. Je, maana Dar es Salaam ndio umesema kwamba mnaitolea jicho la jicho la tatu sana. Yes. Kwa Dar es Salaam kasi ikoje? Ukiacha maeneo ya huko ambapo bomba la gesi hilo limepita. Yes, kama eh, nilivyosema awali nimetaja baadhi ya maeneo ambako mm tunaendelea. Nimetaja Mikocheni, nimetaja Sinza, nimetaja chuo kikuu cha Dar es Salaam mm. e, Mbezi Beach, lakini tunafikiri kwamba e, hiyo ni juhudi ambayo imefanywa kupitia TPDC mm. Tunaona kwamba TPDC peke yake hataweza jukumu hili, tunahitaji kushirikisha sekta binafsi mm. na e, tayari tumekuwa tukitangaza na baadhi ya ya wadau binafsi wameonyesha nia mm. Wamekuja, tumezungumza nao, naamini katika mwaka mmoja miwili ijayo kasi ya usambazaji wa gesi ya kupikia ya kwa njia ya mabomba itaongezeka. Mwitikio wa wananchi ukoje, Mheshimiwa Katibu Mkuu? Unajua, mwitikio wa wananchi kama nilivyosema unategemea vitu vingi, lakini kimojawapo mm. ni kufahamu, kufahamishwa. Mm. Cha pili ni kuwepo kwa hiyo eh, hiyo e, nishati. Sasa nikisema ni tu katika maeneo yale mm. ambayo tumepeleka yale mabomba, mwitikio umekuwa mzuri sana. E, katika siku chache sasa hivi tumefikisha watu elfu moja mia tano ambao wanatumia gesi hii mm. na najua miongoni mwa vitu ambavyo vitaleta mwitikio mkubwa sana ni pale wananchi watakapojua gharama mm. gharama ya kupikia kwa kutumia gesi asilia ni zaidi ya nusu ya gharama ya kutumia e, mitungi mm. gesi ya mitungi kwa hiyo hilo litaleta e, mwitikio mkubwa sana tunapoendelea pengine ukiacha gesi kuna nishati nyingine yoyote ambayo ni bora zaidi sambamba na gesi? Yeah, eh, okay, nilianza nikazungumza gesi ya asili, nikazungumza gesi ya mitungi mm. Lakini tunazungumza pia juu ya eh, kutumia kitu kinaitwa tunachoita bioethanol mm. ambayo ni gesi inayotokana na mabaki ya miwa mm. inazalishwa kwenye viwanda vya miwa. Tuna, tuna tumeona baadhi ya taasisi wanaitumia na wanaipigia debe mm. na sisi kama e, wizara tutalifanyia kazi hilo mm. kwa ajili ya kusaidiana na taasisi hizi binafsi. Tunadhani ni, ni, ni, ni nishati inayoweza ikasaidia pia hmm. sana mm. ila kuna eneo lingine ambalo hili nafikiri e, hatujalifanyia kazi ya kutosha, lakini ndio ndio sababu ya, ya, ya jitihada zote hizi tunazungumza mm. ni eneo la majiko sanifu majiko yanayotumia kama ni mkaa yanatumia kidogo sana mm. ila yanatoa nishati nyingi. Kama ni kuni yanatumia kidogo sana. Sasa eneo hili sio eneo la kuliacha, ni eneo la kulifanyia kazi. Tuje na majiko bora, majiko sanifu, na majiko haya tunayozungumza ni majiko ambayo pia yanaondoa athari ya moshi kwa mpikaji. Kwa mfano baadhi yanakuwa yana, yana, yana nini mnaita chimni mm. chimni Kiswahili si inaitwa nini, bomba la kutolea moshi mm. juu mm. kiasi kwamba mpishi anapopika pale ha, hakutani moja kwa moja na moshi unaotokana na ule mkaa au zile kuni mm. Kwa hiyo majiko ya aina hii yanaendelea kubuniwa, yanaendelea kusanifiwa, na wajibu wetu kama wizara ni kuwatia moyo na kuwahamasisha wabunifu hawa kuendelea ili hatimaye e, tukiunganisha jitihada zote hizi mm. tuweze kuwa na nishati bora. Pengine kama wizara mna, mna, <clears throat> mna vipi sasa kwa watu ambao wamekuwa wakija kwa maana ya wawekezaji kuhakikisha kwamba wanakuja na vitu bora na si bora vitu tu, hasa katika swala zima hili la nishati? Kwa sababu watu wanaweza kuwa na teknolojia, wanaweza kuja na teknolojia ambayo ikaonekana bora, pia ikaleta athari kwa wananchi wetu. Yeah. E, katika ndio maana nasema Jambo hili hatuwezi kulifanya si peke yetu Wizara ya Nishati, lazima tushirikishe wadau wengine mm. na miongoni mwa wadau ambao tunafanya nao kazi ni TBS mm. Ha, ah, hii ni taasisi ya viwango mm. Kazi yao ni kupima ubora, kupima usalama e, katika e, bidhaa zinazotumika nchini mm. whether zimetoka nje au zina, zinazalishwa ndani. Kwa hiyo tumeshirikiana na TBS kwa mfano e, miongoni mwa mwa e, kazi tunazofanya kushirikiana na European Union e, tumeweka wadau muhimu na miongoni mwa wadau hao ni TBS iko kule ndani kwa ajili ya kutusaidia kuhakikisha ubora. Mm. Pengine changamoto gani sasa ambazo zimekuwa ziki, ziki ni kikwazo tunaweza kusema hasa katika swala zima la upatikanaji wa nishati bora? Ulizungumzia masuala ya elimu, uelewa wa wananchi. Kuna utafiti wowote ama mnakuja kufanya utafiti gani ili kubaini kwamba changamoto ambazo zimekuwa ni kinara hasa katika kuhamisha matumizi bora ya nishati? yeah. Uh, unajua kuna kuna vitu vingi eh, mojawapo ni ni tamaduni, mila, desturi eh, nilimsikia mtu mmoja, mama mmoja eh, Mkenya mm. alikuwa anazungumza juu ya swala hili la nishati ya kupikia, akatoa mfano wake binafsi akasema alinunua jiko la, la, la gesi akamnunulia mama yake mzazi mm. kwa sasa nikapeleka jiko la gesi nikanua na mtungi wa gesi nikamwekea mama nikafurahi nikasema sasa mama yangu ameachana na shida ya shida ya eh, kuni na mkaa mm. mm. lakini akasema nikaondoka niliporudi nikalikuta jiko langu liko pale pale na gesi yake lakini mama bado anapikia kuni na mkaa sasa akasema tatizo nikajiuliza tatizo ni nini nikamuuliza mama mbona utumii mm. e, jiko nilokuletea Jibu alilopata kutoka kwa mama yake ni kwamba bwana, mimi nikipikia wali kwenye jiko hili hauwi mtamu. <laughs> Kwa hiyo ni swala la tamaduni. Hizi ni swala la tamaduni na eh, imani. Eh, hata hapa eh. kuna watu wengine watu watu wengine wasomi tu mm. lakini wanaamini kwamba akila wali ubwabwa umepikwa kwenye jiko la gesi haui mtamu kama ule uliopikwa kwenye mkaa na kuwekewa na mkaa juu ya mm. eh, na kufunikwa pale juu na mkaa matandu ya eh, <laughs> sasa eh, nadhani haya ni mambo ya, ya, ya, ya watu kuzoea eh, na kuji, kuji kubadilisha fikra kubadilisha mwelekeo na tabia mm. na ni jambo litakalohitaji muda elimu na kadhalika mm. lakini eh, jambo la pili ambalo hili huwezi kulidharau unafahamu tunapozungumza juu ya eh, matumizi ya hizi nishati, kuna wakati fulani nilienda kwenye kwenye eh, kongamano fulani la nishati ya kupikia waka, wakatoa kuna jiko lilikuwa limetengenezwa jiko zuri tu, sasa linapika vizuri sana. Nikawa nikawaambia wale watu kwamba hili jiko ni zuri, lakini ili jiko hili liweze kutumika vijijini lazima mambo mawili yatimie. Jambo la kwanza, gharama yake ni lazima iweze iwe affordable, mtu aweze kuhimilivu kui, Mm. Jambo la pili ni lazima teknolojia yake iwe rahisi. Unafahamu sisi tumekulia vijijini, tunafahamu maisha yanavyokuwa. Mm. E, mama anakwenda shamba, anamwacha mtoto wa miaka kumi mm. anamwambia pika hiki hiki, nikirudi kute chakula kimeiva. Mm. Sasa mtoto wa miaka kumi iko lina mafiga matatu, halina teknolojia complex, anapika, mm. amezoea na kila mtu anajua chakula kitapikwa kitaiva. Mm. Sasa ukileta teknolojia ya, ya kupika ikiwa complicated, ikiwa ngumu mm. mwisho yule binti mdogo wa miaka kumi hawezi kulitumia ile jiko kwa sababu linahitaji uregulate hiki uregulate hiki kidogo inakuwa nani. Kwa hiyo tulichowaambia na tunachojaribu kuwasisitiza hawa wabunifu ni kwamba teknolojia ile iwe rahisi, iwe nyepesi, ili iweze kukubalika na kutumika katika maeneo e, ya vijijini. Kwa hiyo kwa kifupi niseme kuna eneo e, la gharama, kuna eneo la teknolojia na upatikanaji wa majiko hayo hmm. Lakini pia kuna eneo la e, hizo imani kama nilivyozungumza hmm. Na sasa nirudi kwamba ndio sababu tunashirikisha taasisi mbalimbali hmm. Tunashirikisha mpaka TRA tumewaalika kwenye mkutano huu hmm. Eh, kwa nini tunaalika TRA? Kwa nini tunaalika Wizara ya Fedha? Kwa nini tunaalika watu wanaotunga sera mbalimbali hmm watu wa teknolojia, watu wa, wa, wa e, UNIDO, tunawaalika watu wa SIDO, tunawaalika watu wa e, taasisi ya, ya, ya teknolojia ya Dar es Salaam mm, DIT, DIT. Mm. Wote hawa tunawaalika kwa sababu kwanza tunataka e, waweze kuipata hii dhana waielewe, mm. na waone ni jinsi gani wanaweza kuja na teknolojia ambayo itaendana na hiki tunachotaka kukiachieve. Lakini jambo la pili hawa watu wa, wa, wa, wa TRA, wizara ya fedha na kadhalika, tuone ni jinsi gani tunaweza kurahisisha gharama eh, wizara ya fedha na wenyewe watatoa mchango wao mawazo. TRA kama kuna kodi fulani za zikasamehewa mm. kwenye teknolojia za kupikia mm. ili kufanya gharama ziwe himilivu kwa wananchi na vitu vingine vingi ambavyo vinaweza vikafikiriwa. Mm. Ndio mm. maana hii tumeita ni mjadala tunataka tujadili, tuone ni jambo la kitaifa hmm. linalohitaji mm. kuzungumzwa. Lakini Mheshimiwa <clears throat> Katibu Mkuu, katika changamoto hizo, swala la sera, sheria na kanuni hatuoni pengine mabadiliko ambayo mnayafanya, hasa kama umezungumzia mnasambaza mna gesi majumbani. Kuna haja pia ya kupitia sheria zetu ili kuweza kutoa nguvu zaidi kama kama nchi. Bila shaka hmm. bila shaka watu walazimishwe Uh, wakati huo mnafanya juhudi za kuweza kutatua changamoto ambazo zinawakabili mm. Lakini wakati huo sheria kidogo na meno kidogo. Yes, uh, tunaposema sheria mm. uh, ah, tusiitazame tu sheria kama kitu cha kulazimisha mm. Sheria inaweza ikatumika pia kama kitu cha kuwezesha mm. Kwa mfano tunazungumza e, ziko sheria zinazohusu kuingiza e, bidhaa nchini mm. na aina ya bidhaa zinazoingia, ziko sheria za kodi ziko sheria za ubunifu mm. na e, ziko sheria zinazosimamia e, matumizi ya aina fulani za nishati mm. Sasa tunachosema tuangalie zile sheria ambazo zikifanyiwa mabadiliko au marekebisho kidogo zitarahisisha kuingia kwa teknolojia za kupikia mm. zitarahisisha e, au kupunguza makali ya gharama mm. katika teknolojia za kupikia mm. kwa hiyo nafikiri kwamba tutazitazama sheria zote kwa pamoja na kuangalia ni sheria zipi ambazo zikifanyiwa marekebisho kidogo zitawezesha jambo hili kutekelezwa kirahisi zaidi. Hmm. Kipindi fulani niliwahi kumuona mheshimiwa waziri akiwa waziri wa ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, alipita katika taasisi mbalimbali nyinyi kama wizara ya nishati, hizi taasisi ambazo zinajumuisha zina, zina makundi ya watu wengi mm. mmezifikiaje mm. na kuzipa elimu ama kutoa ushauri wenu wa kitaalamu ili kuhakikisha kwamba wanatumia nishati hii safi ya kupikia mm. tuna magereza, tuna mashule, mahospitali ambayo wamekuwa wakitumia matumizi makubwa sana ya kuni na mkaa mm -hmm. Uh, kwanza kuna kuna mambo ambayo tunayafanya moja kwa moja mm. kwa ajili ya kuzifikia taasisi hizi mm lakini kuna mambo ambayo tunayafanya kwa jumla, taasisi zitafikiwa kama sehemu ya jamii nyingine. Sasa nikija kwenye yale ambayo tunafanya kwa ajili ya kuzifikia taasisi hizi moja kwa moja, sasa hivi utaona eh, kwa mfano eh, tunahamasisha eh, kwenye taasisi ambazo zinaweza kutumia LPG mm. Mm, mashule, magereza, mahospitali wanaoweza kutumia mitungi mikubwa ya gesi na hivyo kuondokana na matumizi ya kuni mm. Lakini e, tunapozungumza pia juu ya kutumia nishati ya gesi asilia mm. tunaanza kuangalia uwezekano wa kusambaza gesi kwa kutumia mfumo tunaoita CNG mm. CNG ni compressed natural gas mm. ambapo si tuliosoma shule za zamani kidogo kama hmm. mwenzangu labda unakumbuka tulikuwa kule shuleni tunapika kwa kutumia gesi mm. lakini ile gesi ilikuwa inaletwa na mitu, magari ya mitungi mm. yanakuja yanajaza ule mtungi wetu wa shule halafu sasa ndio shule inaendelea kutumia gesi mm. miaka hiyo kwa hiyo ninaamini kwamba kitu hicho ni kitu kinachowezekana zaidi sasa kwamba e, upatikanaji wa gesi unaongezeka kwa hiyo ni jambo linalowezekana ni jambo ambalo tumelianza tutaendelea kuliwekea mikakati zaidi ili liweze mm. kutekelezwa, sio kwa mikoa mikubwa tu, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Arusha, lakini hata kwa mikoa e, mingine pia mm. Na mtazamaji wa Star TV, kipindi hewani ni the big agenda kutoka hapa jijini Dodoma, makao makuu ya nchi, na uko na mimi Brian Moses kwa niaba ya wenzangu, lakini pia tuko na mheshimiwa katibu mkuu wizara ya nishati, na usi mwingine ni mheshimiwa Mhandisi Mramba ambaye tunazungumza naye ikiwa ni kuelekea mjadala wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia Novemba moja na mbili, kama ambavyo nimekuambia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika kongamano hilo ambalo litakuwa ni la kitaifa ili kuhakikisha kwamba tunaenda katika njia ambayo ni sawa katika suala zima la nishati ya kupikia kama nchi, ili sasa Watanzania ama kina mama ambao kwa mujibu wa takwimu tu zinaonyesha zaidi ya elfu thelathini ambao wamekuwa wakipata madhara ya kiafya kutokana na swala hili la kupikia nishati ambayo isiyo salama na rafiki limekuwa likiwaletea athari. Tuko na katibu mkuu kama ambavyo nimekuambia, mhandisi Mramba, mhandisi huyu kutoka katibu mkuu kwa maana ya wizara ya nishati, akieleza mipango yao kama wizara kuhusiana na swala zima la udhibiti wa nishati na kuelekea swala hilo la kongamano la kitaifa kuhusiana na nishati safi ya kupikia. Mheshimiwa, muda wetu unakimbia sana, hebu tuambie sasa, kipi hasa ambacho mnaenda kukiangalia katika kongamano hilo ambalo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi Novemba moja na mbili mwaka huu? Uh, tunakwenda kuangalia vitu vingi e, kwa sababu kama hivyo e, ni kongamano la siku mbili mm. na kwa sababu ni kongamano la siku mbili mm. bila shaka kuna mambo kadha wa kadha ambayo katika siku mbili tutayatazama mm. lakini kwanza kabisa tutatazama hali ya nishati ya kupikia nchini mm. e, ni kama tutafanya e, tunaita analysis ya, ya, ya hali ilivyo, uchambuzi na tathmini, hmm. hali ikoje tutatazama kwa pamoja hali ikoje, hali ya nishati ya kupikia nchini mm ikoje. Kwa hiyo tutapata takwimu, watakuwepo watu wa wizara ya afya watatupa takwimu hizi mm ulizokuwa unazisema hapa mm watakuwepo watu wa misitu watatupa takwimu zao mm tutajua hali yenyewe ikoje mm la kwanza. La pili tutaangalia e, sheria mm kanuni, taratibu mbalimbali na miongozo inayosimamia e, hii nishati ya kupikia ikoje mm ni wapi kama tulivyozungumza, ni wapi ambapo tunahitaji kurekebisha sheria, ni wapi ambapo tunahitaji eh, kuboresha nini. Mm. Halafu pia tutatazama swala la nishati ya kupikia na ustawi wa wanawake. Mm. Kama nilivyozungumza, tunafahamu kwamba e, swala la, la nishati ya kupikia linaathiri watu wengi, lakini mm. athari kubwa kabisa ipo kwa e, kina mama, kina mama na watoto. Kwa hiyo tutalitazama athari yake ni kubwa kiasi gani na mm. kuangalia nini kifanyike. Mm. Na tutakuja pia na kuangalia e, teknolojia na ubunifu uliopo mm. katika eneo hili la nishati ya kupikia. Hapa tumewalika hizo taasisi za kiteknolojia za ndani, mm. mm. nyingine za nje, zote zitakuja na kutupa e, nini wamebuni nini. Unajua kuna vitu vingine vimeshafanyiwa kazi, mm. vimeshabuniwa lakini hatujapata nafasi ya kuvifahamu. Mm. Kwa hiyo tumewaalika wote waje kuonyesha, waje kuonyesha. Mm. Lakini katika kulitekeleza jambo hili kuna fursa za ajira zitajitokeza. Mm. Tukisema tunawezesha watu watengeneze wa, wa majiko ya kisasa na wafanye eh, nini mbinu mpya mm. za kisasa za kupikia, kutakuwa na fursa eh, zitakazojitokeza za ajira mm. na pia tutalitazama swala la mafunzo na uzoefu kutoka katika nchi nyingine mm. kuna baadhi ya nchi kwa mfano India karibu nchi nzima ya India walishaacha mambo ya kupikia kuni na mkaa mm. nchi nzima ya India wanapikia gesi ya mitungi mm. kwa hiyo wamefikaje hapo wamewezaje nchi nzima waka, wakaweza kufika kwenye kutumia e, gesi za mitungi mm. ni tuta tumealika e, watu kutoka w India waje kutoa ushuhuda waje kutoa ushuhuda mm. na labda sio India tu tunaweza kupata ushuhuda hata kwa nchi jirani ambao wamefanya jitihada zao na zimezaa matunda mm. Kwa hiyo tutaangalia ni nini tunaweza kujifunza mm. Lakini mheshimiwa, hebu tuambie sasa, maana tume, tume, tumezoea katika baadhi ya maeneo tunakuwa na makongamano, tunakuwa na mijadala ya kitaifa. Tatizo kubwa ambalo tumekuwa tukiliona katika baadhi ya mijadala ni utekelezaji wa kile ambacho kimekuwa kikiambiwa katika mjadala hiyo. Wizara ya Nishati imejipangaje sasa ili kuonyesha kwamba kuonyesha Watanzania kwamba mko serious kweli na hili swala, kwa sababu tunaweza kuwa na sera nzuri, tuna sheria nzuri utekelezaji linakuwa ni donda ndugu. Mm. E, kwanza niseme hivi mm. jambo hili haliwezi kuwa jambo la wakati mmoja mm. e, not a one time effort mm. ni jitihada ambayo lazima iendelee mm. e, hilo ndio jambo la hilo moja. Pili, utekelezaji wa jambo hili utahusisha taasisi nyingi, na tatu katika kufanikiwa kwenye utekelezaji wa jambo lolote mm. unahitaji kitu kinachoitwa top level support mm. au top level commitment na kwa mara ya kwanza kabisa mnaona this time au wakati huu tuna support kutoka juu kabisa mm. kutoka kwa mheshimiwa rais hii kwa kiwango kikubwa sana itakuwa ni chachu kubwa katika kulitekeleza jambo hili kwa sababu najua mheshimiwa rais atakuja, hatakuja tu kuchangia mjadala mm. lakini atakuja na atatoa maelekezo mm. atasema anataka kitu gani kifanyike mm. na sisi kama wizara ya nishati inayoshughulika na eneo hili la nishati ya kupikia mm. kwenye bajeti yetu kuna vitu tumeviweka na tunavifuatilia kuvitekeleza mm. lakini kwenye mipango ya taasisi zetu kwa mfano REA ambao e, wanapeleka nishati vijijini mm. <laughs> unajua e, tulikuwa tuna tunawatania tuna watania wale vijana wa REA, nawaambia ninyi miaka yote watu wamekuwa wakiwatazama kama ni e, Rural Electrification Agency mm. lakini si kweli, wale ni Rural Energy Agency mm. ni wakala wa nishati vijijini, sio wakala wa umeme, sio wakala wa umeme, na hii imekuwa ikichanganya sana, imekuwa iki, ndio dhana watu walionayo mm. kwa hiyo tunawaambia REA, hebu sasa anzeni kujipambanua kama wakala wa nishati vijijini, pelekeni nishati nyingine pia pamoja na umeme mbadala, mbadala. Mm. Tuone pamoja na umeme nishati ya kupikia ikisambazwa vijijini na pamoja na yote haya tunayofanya mm. tumewaalika pia e, tunaita washirika wa maendeleo mm. kwa nini tumewaalika tunataka na wenyewe wawe na mtazamo tofauti kidogo waelewe kwamba tunataka kupeleka nishati vijijini mm. na wanapotusapoti wanapoisapoti REA wasisapoti tu kwenye eneo la kupeleka umeme mm. watusapoti pia kwenye eneo la nishati ya kupikia vijijini mm. na sisi upande wa serikali tunapotengeneza bajeti zetu mwaka kwa mwaka tusitengeneze tu bajeti ya kupeleka umeme vijijini mm. tutengeneze pia bajeti ya kupeleka nishati ya kupikia hmm. vijijini hmm. sasa mm. hayo ndio ndizo fikra mpya ambazo tunakuja nazo mm na ndizo fikra tunataka kuzifanyia kazi. Mm. Watanzania wategemee nini sasa, Mheshimiwa Katibu Mkuu, baada ya kongamano hili na kile ambacho mmekuja nacho kama ajenda ya kitaifa kuhusiana na nishati safi ya kupikia? Kwanza kabisa Watanzania wategemee mabadiliko makubwa ya kifikra mm. juu ya swala la nishati ya kupikia mm. Lakini pili, Watanzania wategemee kufunuliwa kwa teknolojia nyingi za kupikia ambazo walikuwa hawazifahamu mm. Namba tatu, Watanzania wategemee kwamba e, nguvu kubwa za kiserikali na nguvu kubwa ya sekta binafsi itaanza kuelekezwa kwenye eneo la nishati ya kupikia. Mm. Na mwisho wa yote kabisa tutegemee kwamba tutaanza kutumia nishati bora ya kupikia mm. mijini na vijijini mm. Pengine kama kuna wawekezaji, maana Mheshimiwa Rais amefungua milango kwa wawekezaji, wanaweza ukahitajika wawekezaji waje na kuwekeza katika swala zima la kutengeneza nishati bora ya kupikia. Bila shaka, bila hmm. shaka mm. kwa sababu eh, fikiria nimesema mm. hapa tunazungumza habari ya umeme, mafuta, gesi mm. lakini vyote ukiviunganisha ni asilimia kumi na tano tu mm kwa hiyo ningekuwa mimi ni mwekezaji, nataka kuwekeza kwenye nishati, hakika eneo la kuwekeza ni kwenye nishati ya kupikia ambayo kama tulivyozungumza biomass inachukua asilimia 85. Kumbe kuna fursa ya asilimia 85 ipo imejificha na ambayo e, wawekezaji wanaweza kuelekeza nguvu zao mm. na ikawa ni fursa kubwa sana mm. labda katika hilo hilo sasa, kwa sababu ulizungumzia swala la, la, la, la leo umeme vijijini, mipango yenu ilikuwa mpaka 2025 bila shaka hali ikoje sasa hivi imewafikia kwa kiasi gani wa Tanzania Kwa sababu ili wewe kama mtu ambaye mheshimiwa umepewa dhamana kusimamia kama katibu mkuu katika wizara hii, lakini pia ulikuwepo katika lile ambalo tulisema kwamba ukizungumza nishati Mtanzania anajua ni TANESCO tu mm. Mmewafikia kwa kiasi gani wa Tanzania mpaka sasa? eh unamaanisha kwa umeme? Kwa umeme. Okay, eh, asante. Kwa sababu REA iko chini yenu. Sawa sawa. Hmm. eh kwanza tuna tumekuwa na malengo mm. E, tumekuwa na malengo E, lengo kubwa kabisa ambalo tumejiwekea kama sekta na kama nchi mm. ni kwamba ikifika mwaka 2022 mm. tuweze kufikia vijiji vyote eh, tuweze kuvifikia mm. vijiji vyote na eh, ndio ndio lengo letu ndio hilo hilo mm. kama nchi kama nchi mm. kwamba ikifika mwaka e, mwishoni mwa mwaka huu tumekusudia mwezi Disemba mm. hata kama kutokuwa na kuslip mm, labda ni kidogo changamoto katika eh, maeneo katika baadhi ya maeneo wanaweza wakasogea kidogo wakaenda labda mwezi Machi mm. Lakini lengo letu ndio hilo mm. Na ikifika Disemba najua sehemu kubwa ya vijiji vyote vya nchi hii vitakuwa vimefikiwa mm. Sasa swala la vijiji kufikiwa na swala la nchi nzima kufikiwa ni vitu viwili tofauti mm. Kwa sababu lazima sasa tutoke kwenye kuvifikia vijiji mm. na tuende kwenye kufikia na vitongoji mm kijiji kimoja kinaweza kuwa na vitongoji vitano, sita, saba. Sasa kama tukifika kwenye kitongoji kimoja, ni kweli tumekifikia kijiji mm -hmm. lakini kuna vitongoji sita ambavyo bado havijapata mm -hmm. kwa hiyo e, msukumo wetu mkubwa kwa sasa ni kuelekeza nguvu kwenye vitongoji mm -hmm. na tumeanza, lakini tunaendelea kujipanga. Tuna mipango mingi kama e, najua Watanzania wengi walifuatilia bajeti ya wizara yetu mm -hmm. wakati nasoma mwezi wa sita mojawapo ya eneo ambalo tumesema tunaliwekea nguvu kubwa kabisa mm. ni jinsi ya kufikisha umeme kwenye kila kitongoji mm. Mheshimiwa Katibu Mkuu, tunakushukuru sana kwa kushiriki mjadala wetu na tuwatakie kila la heri katika kongamano hilo ambalo Mheshimiwa Rais atakuwa mgeni rasmi. Asante sana. Bila shaka Star TV mtatusaidia kwa ajili ya kulitangaza kongamano hili, kwa sababu ninyi ni chombo muhimu cha habari. Bila shaka kwa sababu tunajenga jambo moja, hakuna kitakachoshindikana. Asante sana. Nakushukuru sana mheshimiwa Kaji. Nashukuru sana. Asante sana. Na mtazamaji wa Star TV, mtazamaji wa kipindi cha The Big Agenda, mpaka kufikia hapo kipindi hiki hakina la ziada. Studioni nilikuwa na mhandisi Felchesmi Bramba, huyu ni mheshimiwa katibu mkuu wizara ya nishati, akipewa dhamana ya kuhudumu katika nafasi hiyo. Tulikuwa tukiangazia swala zima la mjadala wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia mjadala ambao utafanyika Novemba moja na mbili mwaka huu, na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan akitarajiwa kuwa mgeni rasmi katika kongamano hilo ama mjadala huo wa kitaifa. Na kama utapenda kushiriki, mtazamaji ama taasisi ama mdau mbalimbali, unashauriwa tu kutembelea tovuti ya www.cleancooking.co.tz hapo ukitembelea tovuti hiyo unaweza ukapata taarifa mbalimbali kuhusiana na ushiriki wako, lakini pia unaweza kupiga simu namba 0800750203. Namba hiyo utapiga bure kabisa na utaweza kusikilizwa, ili na wewe uweze kushiriki kama Mtanzania katika kuhakikisha kwamba tunalifikisha taifa letu pale ambapo tunapataka katika suala zima la kuwa na nishati safi ya kupikia. Kwa niaba ya wenzangu wote ambao tumeshirikiana nao kukuletea kipindi hiki, mpigia picha alikuwa anaitwa Toa Kivale, lakini nikushukuru pia mtangazaji na mwongozaji mwandamizi wa kipindi hiki cha The Big Agenda, Alois Nyanda, kwa kutupa nafasi hii kutoka hapa makao makuu ya nchi Dodoma.